Amen. En fait, euh, j'apprécie le Seigneur parce qu'il m'a donné cette maison-là et depuis que je suis là, on est bien, on est en tranquille. Avec les propriétaires, ça se passe bien. Et voilà, un jour, ça faisait longtemps, depuis qu'on est là, depuis parce que je ne me trompe pas, on jamais sur les factures, euh, la facture de, l'eau. Donc, euh, je ne sais pas comment le propriétaire faisait pour payer ces factures-là. Mais en 2014, quand mon voisin qui était en banque ne payait pas le loyer, on l'a mis dehors et le propriétaire a donné la maison à l'agence. Donc on devait traiter avec l'agence puis, euh, donc, euh, ça veut dire que les factures de fatigue devaient venir à mon nom et je devais payer contre tout, le monde. Et en 2014, j'attendais la facture, la facture n'était pas venue. En 2015 non plus. Aujourd'hui, en 2016, euh, j'ai reçu des factures euh, de 3500. Et là, je, n'étais pas bien. J'ai dit, euh, avec 3500, comment je vais faire J'ai commencé à dire aux enfants, on va chercher à, trouver des solutions pour diminuer l'utilisation de l'eau. Peut-être c'est parce que je reçois beaucoup à la maison ou quoi, je commence à me faire des soucis et puis... Euh, le Seigneur m'a conduit à écrire une lettre au propriétaire. Je lui ai écrit, j'ai dit, euh, je, vais bien payer l'argent, mais c'est beaucoup, je ne saurais pas, c'est tôt. Alors, il ne m'a pas répondu. un jour, il est passé à la maison, il m'a dit, tu peux me donner trois minutes, on va causer sur mon compte. Je alors il me dit, euh, avant même qu'ils viennent, j'ai introduit à mon travail, parce que là, euh, à mon travail, on aide des gens qui, qui n'arrivent pas à payer l'eau et l'électricité. Alors je me suis dit, bon, je vais demander aussi. J'ai introduit une demande, là aussi on ne m'avait pas encore répondu. Mais hein, à ma grande surprise, le propriétaire est venu à la maison pour me dire, euh, écoute madame, je comprends, mais ce que je vais faire, euh, je ne peux pas le faire avec quelqu'un d'autre. Alors au lieu des 3500, je vais te demander de payer 1000 et les 2500, moi vais Ah, Amen. Et puis euh, un autre témoignage. Euh, cette même semaine, euh, j'ai reçu encore une bonne nouvelle pour ma formation de néerlandais, c'est-à-dire là où j'allais là où j'allais suivre la formation, on payait 30 euros par module. Et il y a aussi d'autres écoles publiques, là, on ne demande, on demande même pas l'argent. Et moi, bon, comme je voulais à tout prix parler le néerlandais, je trouvais que là où j'étais, euh, il y avait beaucoup de, monde que je ne suivais pas très très bien. Et je me suis dit, je vais chercher une école privée. Quel que soit le montant qu'on va demander, euh, je vais chercher des solutions. Et puis je me suis inscrite. Je me suis inscrite et là, on m'a demandé 350 euros pour euh, deux mois. Et on allait seulement le lundi et le mercredi. Donc c'était vraiment beaucoup et je suis allée à mon travail, j'ai demandé, bon, je suis une formation, mais ça me coûte maintenant 350 euros quand tu toujours. Est-ce qu'il y a moyen de m'aider à payer Ils ont dit non, non, non, madame, ça on ne peut pas. Je sais bien qu'il y a des écoles publiques, il y a beaucoup, beaucoup d'écoles où on donne même des cours gratuitement, il y a d'autres on euh, on demande 30 euros, 20 euros. Je es allé chercher toi-même une école privée, donc euh, on ne sait pas payer ça. Je ne sais pas comment j'étais toujours euh, très poussée à le faire. J'ai payé, moi-même j'ai dit que je paye 350 euros, je vais quand même suivre cette formation. Je suis allée là-bas, j'ai payé et puis je suis rentrée. Puis je, suis retournée par la dame, je lui ai dit, écoute, j'ai payé. Et j'ai besoin que puisse me rembourser cet argent. Je lui ai dit, mais madame, ça ne va pas. Tout le monde ici, on, ne rembourse jamais, on ne peut même pas, je ne peux pas introduire cette demande parce que c'est trop. Parce qu'il y a des écoles euh, publiques, là on donne gratuitement les leçons. J'ai dit, bon, madame, écrivez, c'est moi, c'est je que vous dire. Alors elle a écrit, elle a dit oui, je voudrais faire parce que tu insistes. J'ai dit oui, et elle a écrit, je vais donner comme raison, euh, je voudrais parler néerlandais. Là où je suis, je n'ai pas l'occasion de parler. Et à l'école privée, on n'est pas nombreux, on est que six. Et là, je peux parler euh, avec les profs et avec les autres. Et avant-hier, le vendredi, j'ai sorti avec les enfants, on allait faire les courses, et j'entends la dame qui m'appelle pour me dire qu'elle envoie-moi ton de compte, on a accepté le grand c'est